etzon, eh, bakarrik esan, Virginiak, e, bera lehen eskuntzako e, eh, koordinatzailea dela, eta gaur kontatuko dozkula zer da visual thinkinga eta zertarako erabiltzen dugu. Bai, visual thinkinga, e, eh, bada ideiak antolatzeko modu bat, ez? eta nastu iten dula, nik hitz egiten dudan bitartean, sai, atzok, ez, ez enbora asko duzen nuen, nik atzon helbura grabatu noen margotzen. E, lehenengo gauza esan behar detena, e, eh, visual thinking egiteko ez duzu izan behar margolari ona. Eki behar duzuna da, e, go, batez ere e, gogoak ipintzeko ideiak irudien bitartez, bale? Orduan, e, neuke orain hasi berri naiz e, marrasten zabatekin, tabletakin, baina banez boko 0.0 eta gehiago gustatzen zait Eh, paperian ba, rollo bukoliko igual izango da, baina gehiago uste ez paperien. Eh, amen agertzen den moduan, nik iten da, visual thinking egiten dana da, ideiak plasmatu paperien irudit bitartez. Eh, Nik erabiltzen dut, orain irakaslean, iraka ingele, esan irakaslean ez dela, baina dola irurte bertzegunen zegoen nagusian nagola, eta neukartzen dut visual thinking erabiltzen dut, batetik, e, bilerak, bileretako akta olakoak egiten ditut. Jardun edaldietara joaten aizenean, er, laburpenak horrela egiten dut. Zertarako, ba, bi helburu ditu, batetik, e, aria ez galtzeko, ba, askotan joaten gara bileretara eta norbait dago zerbait esaten da, zu beste gauza batzuetan pentsatzen. Ba, nek, honek ematen dit zentratzeko e, kapazi, ez dakit, e, abagune hori, ez? Eta bestetik, egiten, egiten dudana da, mm, nola, kontzentratu behar naizen asko, hartzeko mm, benetan importantea dana, saiatzen dut, saiatzen naiz hori eh, erreala egiten eta erresa egiten. Eta nik uste dut, eta horrela da, ze batzuek jada egiten dute klasean, ikasleekin erabiltzeko oso, em, e, ez dakit nola oso... Em, Tresna. Ez da tresna. Da, ez da tresna. Ez da tresna. Eh, ez da Era ez, da... lagunak izateko eta gauza. Ez da lagunak izateko. Ba, da ideiak... E, eh, eh, Bebai da ere mm, sormena apur bat ikartzeko eskolara. Ze uste dut, eta hori da nire mm, gauza bat nik beti josirik iritzetzen dutena, niri eskolak kastratu nindun modu horret, ez? Ni naiz pertsona bat asko gustatu edukastrazioan edo, ez? edukastrazion. Bai. Niri txikitatik margotza, margotza gustatu zait, baina de repente asartu ninduten gela batean eta ez ninduten uste margotzen ez bali mazan marrazkiko klasetan. edo plastikako klaseetan. Baina niri bizitzen zehar nik hau egin dut beti. Zoko pasako orain jarri diote izen bat eta, eta hor dazkazuen ekarritu liburu batzuk, hor hartzian liburu batzuk, ba, badaude aditu batzuk ipili dutela e, izena eta gainera teorizatu indaue. Baina, batez ere da ideiak sortu. Eta iturria zidu da, pues, sormena. Niretzako iturria da sormena. E, ikusten duzuenez, o sea, adibidez hemen dagoen lehenengo pilula orkestu duen e, nire irakasle oia, izan behar dut. Ni baino asko sobetu margotzen du, eta bi estilo diferente, bai baino berak eta bai nik egiten dugu visual zinke. Eta e, eh, gure ikasle hori larazi behar dugu. Ez, digu, ez dut dugu moztu, behar, ez dugu moztu behar gure ikasleen sormena. Batzutan bilera eta egoten naizen aurrekoan egon ginen bilera hor punposo horretan, nik egiten dut. Eta gaina batzutan provokatzen. Diot, haber nolo retortzen da ez dakar. Una bilera de, eta margotzen. Baina nik beste batzuk bestela akta hartzen nahi nintzen zabaldu behar dutugu ateak sormenari, eta beste mm, egiteko moduetari, ba, Ai, Maria, eta ez que minutu ditu, orduan guai dago, osea, bukatzen denean bukatu behar dut. <laughs> Eh, eta lehen osan deten moduan, bada eskolara eramateko eta guk galduta ditugun ikasle batzuek erakartzeko be bai, ez? Minutu bat, eski minutu bat falta da manu, badaki. eta bukatzeko, esan beharra daukat, azten zarenean ezin dezu paratu. Nik e, zazpi urte egin nituen margoketa, margoa, eta marrazketa eta, eta, horren, ez ezin dut beste egin, ose, ez dakit nola esan, horren ezin dut beste modu batean ere. Lanetik bidak gakoak, ez, hau askar baina horren nagoa behar duzuna dago goaz, oigarren izan zan behar duzu koloreekin, nik ari bez, iru kolore bakarrik erabiltzen ditut, beste batzuk beste e, gehiago erabiltzen dituzte, konektoreak eta eta ideia konkretuki ideia bat dela hasteko kon eh se bat irudi bat konkretu hartu eta ez eta eta hori eta non stop o sea hasi eta ezingo den separatu Ikasko <laughs> no kagopio no <laughs> oso mingutan nago, eh? ez dira teinoiz kastratzaile da, ikutero itzengo dugu zuketa bilok. Ba, kastratzen eh? dugu, dugu guztu baino gehiago. Ni, bueno, bueno, bueno, bizitzen ez diatorrelako deitu. Urrengo pilula, begoina otxoa.